Tudo. Ang ganda ng yata dito sa step. sa lahat ng kaganapan dito sa Showtime Online Units. Muli na naman po tayo magbibigay daan sa isang kapamilya nating mayroong pinagdaraan. Kaya huwag na tayong magpatupit-tupit ha. Simulan na natin ang ulan dito sa Don't Know What To Do over YouTube. Bagyan lang. Hindi. Sige na nga po. Ituloy ko na po ang pag-share ko ng problema. At sana ay matulungan mo ako. Ate Don. Itago mo na lang po ako sa pangalang Hali. At ito ang aking kwento. you to get uh, Merci de quoi ton dé. Bye bye.